تم دام جی مام نیو مل تم دارنی تمہ دم تریا پہ اکار تھوڑا کریان دکان مطلب راپی دہ زینا امہ سات تی دکان پہ آگرس پوند دے گوٚو بیٖمانَس پٮ۪ٹھ اورٕ آمُت یہِ بیٚیہِ نیچر یور ووت نہ سون گرٕ ییٚتہِ یہِ اوس آمُت اَمہِ ساتہٕ گرٕ اَمہِ ساتہٕ چھُ مطلب شام سۭتۍ سۭتۍ یہِ اوس آمُت گرٕ ییٚتہِ ووٚننَس یہِ اوس نہٕ گرِ کِہیٖنۍ یہِ اوس درٛامُت اوٗرۍ ییٚتہِ ووٚنُن میٛانہِ ہَشہِ أنۍ میجرُن بیٚیہِ اوسُس بیٛاکھ یِہوے آرمی ہُنٛد ایجنٹ سۭتۍ دوٚپنَس یہِ چھِ وَنان مۄخصرَس دٔپۍ زِ سون یُن تِہُنٛدُے گرٕ أمِس ما ٲس پَتہ یہِ ووٚتھ تہٕ گوٚو تِہُنٛدُے ییٚلہِ یعنی گوٚو تَتہِ چھُ أمِس اوسمُت میجر حظ میجر پانڈے یِم ٲسۍ آر آر تہِ چھُنہٕ مےٚ یاد کُس بَٹالین کیٛاہ اوس اوس تقریٖباً آر آر کیٛازِ اَتہِ چھُ کیمپَس کہیں کس بٹال انڈیا تقریباً کنترہ کیمپس پی زیادہ کنترہ آار روٹم ولے چاہے ہتھیار سب دردر سم ہتھیار تیز اوس أمِس حِزبَس سۭتۍ تعلق تعلق نائنٹین شیئرس اینکنٹر دوران میری فادر وونس نا میتھ چل سامان کم میجرمنٹ وون دھی مول تیل نفر بہت اچھے تمو و پانی پتہ کی زوت دے دن سر اب سامان فادر موسم دن یا دے دے پی دہی دے پہ بہن کور امپی سات میجرمنٹ تلج راز ات کمرہ من لوگ اتی ان لائم تو بوزان بہت کمرہ من ہمسا گا گا منتظر ہمسا ایک شان پہ وات شام برن پہ شام نماز بروے پہ اوور واتن امہ لک نماج کن گئی مسجد مسجد بنکن کی بوجھ ول لکی نماز پھر ویل اس نماز کن گئی سا کرا دور اسماج برو نظرِ اَتہِ نظر وٕچھ اَسہِ یو میجر پانڈے اوس اوس میٖرَس یِم یِم زَن اَتہِ کُلۍ وُلۍ ٲسۍ اَمے سۭتۍ ہم یہِ گل گیرس لائق ہم زن اتر کل ولس پھٹرا امی نٮ۪مازِ ٲسۍ لائق کوٚر أمۍ سارنٕے یہِ تِتر بِتر کرنہٕ خٲطرٕ بُلو أمۍ فوج گامَس منٛز گاس اوس یہِ کُنُے زوٚن مگر یہِ اوس وردی منٛز اہن حظ آ وردی منٛز بیٚیہِ اوس ودی مذیو افر س باڈی گاڈ گارڈ سا کیا تہٕ تہٕ اَمہِ پَتہٕ تُلُکھ یہِ نیوٗکھَس ام پٮ۪ٹھ بیٚکہِ دۄہ صُبحٲے صبح ؤتھۍ یِم فوج تہٕ تہٕ بیٚیہِ یہِ تہِ گامَس منٛز أمِس أمِس أمِس چَپٕلۍ وَپٕلۍ لٲگِتھ کِہیٖنۍ اوس کَنٹِنیوٗ تقریٖباً ترٛٮ۪ن بَجَن مز گامَس منٛز لایان تَمام كورن منٛز چپ اورٕ یورٕ تہٕ گام والٮ۪ن دوٚپُکھ تعین یُس زَن اَسہِ سۭتۍ اَسہِ سُہ ساتھ چھُنہٕ دِوان چھِ أسۍ یِہوٚے حالت کَران ییٚتہِ چھِ اَسہِ اَپارِ حظ اَکھ تٔمِس تھوڑا أکِس پرٛابلِم تہٕ سُہ نیوٗکھ پَتہٕ تَمے ساتہٕ ژوٗر تر بجے تلکی كیمپس پھر شام ترقی گھر چھاپ ژھانڈان كھانا مانے بیٚیہِ میٲنِس بیٚکِس انکلس سُہ چھُ لیکچرر غلام محمد أسۍ گٔے حٲران کہِ اگر ؤنِوُکھ تہٕ اَسہِ کیازِ چھِ ژھانڈان أسۍ روٗدۍ تھوڑا اورٕ یورٕ ژوٗرے تہٕ بیٚکہِ دۄہ حظ کوٚرُکھ بیٚیہِ گامَس کرٛیک ڈاوُن اَصٕل پٲٹھۍ کٔرِکھ سٲری لُکھ جمع حظ سکوٗل اَپارِ اکار سکوٗل تَتٮ۪نٕے کٔرِکھ جمع مگر أسۍ درٛاے نہٕ تور أسۍ روٗدۍ ژوٗرے اَتٮ۪ن حظ کوٚرُکھ بیٚیہِ أمِس زبردست لُکَن تھی ٹارچر زبردست لوگ ترٛیش تو یہ تریش مطلب ترین زنگ ویشن ووری پکان راز گنڈت کُن نَرِ منٛز گزرت اور اَمہِ اَمہِ پَتہٕ پَتہٕ اوس گامَس ڈاوُن تہٕ درٛاے گٔے أسۍ بہٕ حظ اہم پہ تل گام کم تو درا امے منٛز کینٛہہ امساتا اگر أسۍ اَتہِ آسہٕ ہا یِم ٲسۍ اتر آپ ثانا تو ہم پہ ویس بہت امے دہ گیچ نہال پورہ ہائر سکنڈری منٹ کرکٹ میچ آ أسۍ چھِ گِنٛدان حظ تہٕ لٔج پَتہ میون کہِ یہِ چھُ آس گج پتہ موجود آئی اوور مگر ژوٚلُس اَتہِ مےٚ اوس لۄکُٹ لۄکُٹ تہِ حظ سۭتۍ یہِ یہِ چھُ وَنان میون اَمے ساتہٕ مو لٹ بیت یہ مون لٹ بریدر امے سات یہ سا وق بون مون فادر مون موبل ام میجر تل گند امس لوس کلس گندو ڈاک آؤ نشتہ کن تک خون أتی یِم ٲسۍ لٔڑکہٕ پانٛژھ ہائر یِموٕے تُل تہٕ لڑکہ آرمی گاڑِ منٛز تہٕ بیٚکہِ دۄہ کے چھِ ڈاے بَجہِ مرگ پُلیٖس یور سوزان شیٚچھ اٮ۪نکاوُنٛٹَر ہا گوٚو اَتھ منٛز ہسا اوس ییٚتہِ کِس محمد گُل میٖر سٕنٛز لاش یہِ ووٚنُکھ نہٕ کِہیٖنۍ کَتہِ گوٚو یورٕ کھٔتۍ یِمہٕ نفر ییٚتِکۍ یِمو حظ وٕچھ اَتہِ یہِ ٹنٛگ مرگ ہسپتالَس منٛز لاش أمۍ سٕنٛز ٲسۍ مےٚ لۄکٕٹۍ بَچہِ پانٛژھ اَکھ نِک اوس تٔمۍ چھُ پَتہٕ ٲس بہٕ لۄکٹہِ نِش بوزان ییٚلہِ گرٕ آیَس دوٚپُکھ یہِ اوس پَتہٕ یِتھ پٲٹھۍ تُلان اَتھٕ سۭتۍ میٚژ بوٚک بوٚک ترٛاوان اوس مٲلۍ سٕنٛدِس مَکبَرَس ییٚتہِ انفارمر آرمی ان گھر کی ضرورت انسان اچھا خاندر اس چاروائی چاروائی سان اگر اگر دوں تیل دماغ تشہس پہ نا تی سامان تب بلائے فلنگ میجر بلائی اہم درجہ ہم بل ٹنگ مرگ حظ آی بی یُک مٔلِک اوس تٔمِس ناو تہٕ یِم ٲسۍ پَتہٕ تَس اَتھِ اَسہِ تور تہٕ نا تو کروانا ٹارچر یہ چیز مد نظر تہِ بَچہِ اگر پونٛسَے نِن زوٗ بَچہِ پَرواے چھُنہٕ تہٕ أتھۍ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ سَتَتھ ساس رۄپیہِ رٔٹۍ حظ حظ أمۍ دیُت اَسہِ کاڈ ہیوٗ اَکھ بَنٲیِتھ کارڈ اک بو میس کرگیشن کہیں یہ کارڈ دن بن مس فادر تھی لکھت نیسٹ ٹاسک فورسن دنوائی مل پتر تمہ سک و تمو مون دوٚپُکھ نہ اَسہِ نمک نا گئی پہ یِم چھِنہٕ صحیح کاغذ کھٮ۪وان تہٕ کئی چیٖز مَدِ نظر تھٲیِتھ ووٚن أمِس فادرَن دوٚپمَس آز تہِ تہِ وَنہٕ بہٕ جواب تہٕ دَہہِ دۄہہِ بیٚیہِ چھِنہٕ مےٚ نِش وۄنۍ پونٛسہٕ دہی دئی اَسہِ ٲسۍ اَمہِ برونٛٹھ ستائی ساس نہٕ کینٛہہ نکل زٕ ڈاے رۄپیہِ ٲسۍ یِمو اَسہِ نِش تر لچ روپیے اش یِمن کیپٹین اوس میجر ٲسۍ وغیرہ ییٚمہِ ییٚمہِ ساتہٕ ساتہٕ حظ حظ پَتہٕ اورٕ یہِ لاش اَتہِ وٲجِکھ پُلیٖسَن یِوان آ مگر أسۍ ٲسۍ نہٕ نہٕ بہٕ اوسُس کینٛہہ پہ مَدر ٲس نہٕ اتقات کینٛہہ یا میون اَنکٕل اوس نہٕ گھر باقٕے یِم زَن مےٚ باقی آسہٕ ترٛےٚ تِم آسہٕ لۄکچہِ تم آپ اوس تہِ اوس لۄکُٹ تہٕ یِم ٲسۍ گرے تہٕ مگر تھوڑا تَمہِ پَتہٕ تہِ تمہیں پہ رو پَتہٕ گھرس منٛز یہ مغرب صاحب سے اونت تمہ آپ لگ بھگ تر ساڑ تر ریت دور گرا اکس جائے گا بیس جائے گرا بیس جائے رات زہس جائے رات تیوتہ مطلب بے گونہ بے تقسیر یعنی ٹورن سے ہمسا بات انانا وغیرہ کھان چی بونس گھر تس تس تم دگ تس تس پی ریس چھپ ترقی تم کہ تم کچھ اتنی اہس چاروائن ہمسا زینا گاس ترانے تمس تھی کس تروک ان چاروائن گاس یعنی زبردست و حد کھت علام ظلم سو کورس تو اس میں جناض پہ پہلے ملس میون اکلکہ پریت کی میری ہوں تک بت ویسے ارے رشتہ دان پہ گئی بہت تقریباً میم مدر آئے ترے رتھ حس مونکل اِس آئی پہ تقریباً شی ریسے پہ گئی سری نگر تیاری سُہ انکل موسٹ ٹر سک لیکچرر پَتہٕ ٲسۍ أسۍ تٔتی بَسان تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ لاش ہو جِناز تہِ مہٕ پٔرِو أمِس کِہیٖنۍ یعنی اَمہِ موٗجوٗب آو کَرنہٕ یہِ خبر ییٚتہِ ما گژھن لُکھ جمع تہٕ اَسہِ خِلاف ما گژھِ کَرٕنۍ پَتہٕ حظ دَمکٲیِکھ أسۍ ییٚتہِ ٲسۍ مُقدم اکھ زٕ تِم أنِکھ تِمن دوٚپُکھ تُہۍ ترٲیِو یہ مقدم ترٲیِو تُہۍ سیٖل تِمو تہِ کَریو گۄڈٕ زَبردست تری ٲسۍ ترٛاوان مگر تِم تہِ کٔرِکھ پَتہٕ پَتہٕ مجبوٗر ترٛوو تِمو تم تری سیٖل تہٕ پَتہٕ گٔے أسۍ مجبوٗر اَسہِ پیٚو کَرُن کیس اَتہِ ڈر مگر کیس وا کٔرِتھ کیس مۄکلو أسۍ أسۍ کٔرِتھ تَمہِ پَتہٕ نہٕ حظ یِم یور یِمن گٔے اَمہِ نِش